Vale, entonces eu quero agregar texto em esse vídeo. video, ¿no? Entonces yo voy a dividirlo en partes. Mas antes eu vou agregar esse texto aqui, Porque esse texto vai sair salir toda a cinta aí. Então, he clicado aqui em texto dinâmico, efectos, texto dinâmico, e vou poner acá como agregar Entonces acá yo puedo cambiar el color, yo puedo cambiar el fondo, voy a poner un fondo blanco y acá yo consigo ubicarlo, ¿no? Né? Voy a subir el tamaño acá. Vale. Entonces esa, esa cinta va a aparecer en toda la, la pele. Aí eu vou fazer o que? Eu vou dividir a Por quê? Porque acá eu quero inserir um outro texto. Catar texto. Acá está o texto dele passado, né? vou agregar outro. E vou a el texto y lo quiero ubicar acá voy a agrandar el tamaño corto de nuevo y voy a agregar outro texto agora. Tá, tá. e bico acá. Aumento de tamanho. vale Então, o dividido em três partes o vídeo porque eu queria que salia, salisse dessa forma, não? Né? Então ele vai salir assim, né? Vale. Então, essas são opções assim de texto, né? Ele te permite ainda a um acá, cambiar a opacidade, cambiar a tipografia, tipo de letras AK. Também tem acá umas opções de, de quadro, né? Onde eu ubico meu texto automaticamente aí. Eu prefiro movê-lo acá, assim. Vale. E Ya, vale. Entonces, él acá en él también tiene una opción acá, que es agregar plantilla de título. eso aquí una pasada ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el Simple Screw, por ejemplo. vamos a poner acá, hola. ¿Vale? Entonces, él da esa opción, mira. Para créditos, esas cosas, ¿no? Entonces yo vengo por el clic derecho acá, editar clip y ya me aparece acá. puedo poner acá créditos, puedo cambiar el color acá, tal. Créditos. Ok. Y ahí está. Vale. Agora, Ahora, é interessante acá é que eu vengo acá e acá tem a opção de descargar novas plantillas de título, ¿vale? Onde eu clico, ele vai oferecer algumas opções mais acá. Eu já tenho instalada em mim, ¿vale? Então, eu, eu he barrado por acá e depois eu não encontrei a ruta, assim. Então, eu clic, entonces yo que he hecho, he si te pasa a ti también, ¿no? Pero entonces si te pasa a ti, clic acá en el título. Y le te va a dejar acá, te va a enviar para acá. Y tú descarga desde, desde esta web acá. Vale. e tu haces o download aí de todas as plantinhas que ele te oferece. ¿vale? Então, uma vez descargada, quando tu vienes acá, a plantilha de título, tu descargou e salvou isso em uma carpeta, não? Então, tu vem cá, abre cá. E eu é extravado acá todas essas plantilhas, não? Mira. Vale. Entonces te da esas opciones ahí. Eh, veo una... Um, es aquí. Vale, mira. Doy OK. Y ya está. Y tiene una animacióncita ahí, ¿vale? Ahí yo puedo editar el clip. Y la que voy a poner... Y Olha, e assim tem outras más, assim. Vamos para a cá. Vamos pôr a cá outra. Ou vamos pôr essa. Entonces te permite esas, esas emociones ahí, ¿no? Y vamos a poner... Y hay varias ahí para jugar. Vale. vou editar isso aqui. Então por aqui, será SUS. SUS. Cria-te no não olvides passa cá, posso poner suscríbete. Gracias. Hasta la próxima. Incluso él te permite acá cambiar el color. Tú puedes jugar ahí con todo. Vale. voy a dejar ahí blanco mesmo Doy OK. Guardar solo en proyecto. Y, y me aparece ahí. Yo arrastro acá la línea de tiempo. Y ya está. Vale. Entonces yo quiero inserir eso acá. ¿Ves? já sai sale ahí, mira. Entonces acá eu posso agregar, por exemplo, eh, transformação e reduzir tamanho, ubicá-lo. ¿no? E ele queda aí. Né? Olha, depois cambiar a opacidade cá. eso Vale. Entonces, eso, eso, es los textos animados ahí. Y nos vemos en la próxima. Juegue con todos ahí, ¿vale? Hasta la próxima.